Salutăm bun, bine v-am găsit pe acest canal de YouTube unde fac gaming. O 100 IQ, frate. Momentul ăla în care ai 1000 IQ și sunt, sunt prea inteligent pentru dumneavoastră. Am 1000 IQ, sunt Albert Einstein. Și chestii fără sens. Vând suliță și scut, vând suliță și scut de cea mai mare calitate. Ok, deci acest scut rezistă la orice lovitură și această suliță distruge orice dintr-o lovitură. Sper că v-a plăcut acest content, dacă v-a plăcut, abonați-vă la acest canal, link în descriere și ne vedem în următorul video. Bye bye!